Astăzi vreau să um, mă gândesc împreună cu tine acum la uh, verbul a vizualiza, care mi se pare un instrument din, din ce în ce mai important uh, pentru a, care te poate ajuta să obții ceva. De exemplu, nu știu dacă știi, Jim Carrey uh, s-a vizualizat bogat uh, și a scris pe un bilețel uh, Uh, am deja 5 milioane de dolari sau unul, ceva de genul ăsta și l-a purtat un an de zile cu el. Îl citeam fiecare zi uh, <laughs> și a luat castingul la filmul Gogomanu, dacă nu mă înșel, și a câștigat, uh, a semnat pentru exact suma de pe, de pe bilet. Mi se pare că dacă vizualizezi Uh, ceea ce tu încă nu uh, obții, dacă, de exemplu, te vezi făcând acel lucru, știi vorba aia când uh, zici, băi, nu mă văd făcând acel lucru și chiar nu îl faci. Poate că dacă te vezi făcându-l, poate chiar o să ți se îndeplinească. Astfel și eu pentru prietenii mei care acum sunt în spital din acel tragic accident, uh, Uh, de la colectiv, uh, m-am hotărât să-i vizualizez sănătoși și lângă părinții lor. Hai să ne vizualizăm uh, așa cum ne dorim să fim. Ceau!